vou falar do seu. Vai, vai, vai, viado. Para aí, para aí, para aí, para aí, não sai não. Vai, vai, vai, viado. Para aí, para aí, para aí, para aí, não sai não. é seu nome? Tá gravando? É nóis! Ah, é chavão, caralho. Vai vir pra cá. Lá e vem. Fuga. Fuga, fuga, meu. Tá pra placa aí, amor. Deu certo. vai, vai, viado. Para aí, para aí, para aí. Para aí, não sai não. Atrás de dois, atrás de dois, atrás de dois. Como é que é, nego? Esse tá vindo? Já é, valeu. Bora, bora. Bora, sai fora! Olha eu aqui, Zé, pera aí! Eu aqui, Zé, pera Olha eu aqui, Zé, pera Pega os retrô aqui, Zé, Pega os retrô aqui, ó! Hã? Ah, pra cá. Tá aqui. Quem falou? O menino falou, Zé. Aquele menino lá que passou aqui. Hã? Aquele menino. Tá vindo de onde? Diz que tá vindo lá da rua. Só falou, a PM tá vindo aí. Não é bom não, né, Zé? Quem é que sabe? <coughs> Tá com sua carteira aí? Hã? Tá com sua carteira não, aí? Não. <coughs> Para não, moço. Não é bom é duvidar, né? Não é bom é duvidar, né? Entrega o medinho. o que que os homens vêm? Eu acho que é a Ah, deve ser mesmo. lá atrás, ao bondão. ligado, mano? Ó, os mano aqui já quebrou na estrada de chão aqui, bora fundar também. <laughs> perto dos camaradas aqui, nem sei pra onde que nós estamos indo. <laughs> Chama. E cara, amanhã, amanhã, amanhã, bora. Bora, Motoco. água. Caralho, <laughs> eu, tava falando motoca, vambora, velho, vambora, vambora. <laughs> Os homens ficam olhando pra nós, misericórdia. Se eu levar uma enquadra aqui, acabou. vai Eu meu Deus do céu, Jesus. Jesus, os guardinha tá ali. Os guardinha tá parando tudo ali, moleque. O guardinha tá parando tudo. Nós vamos fazer a volta aqui, isso.